तो दोस्तों रिकॉर्ड माई डेस्कटॉप का उपयोग कैसे करें ये आज इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे रिकॉर्ड माई डेस्कटॉप एक फ्री और ओपन सोर्स स्क्रीनकास्टिंग सॉफ्टवेयर है जो उबंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है स्क्रीनकास्टिंग सॉफ्टवेयर पर अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर मौजूद कैम स्टूडियो का उपयोग कैसे करें इस स्पोकन ट्यूटोरियल को देखें मैंने पहले ही जीते के रिकॉर्ड माई डेस्कटॉप 0.3.8 संस्करण को डाउनलोड किया है और सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर द्वारा उसे मेरे कंप्यूटर पर इंस्टॉल यानि स्थापित किया है उबंटू लिनक्स पे सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करें इस विषय में ज्यादा जानकारी के लिए कृपया इस वेबसाइट पर मौजूद उबंटू लिनक्स के स्पोकन ट्यूटोरियल को देखें रिकॉर्ड में डेस्कटॉप का सफलतापूर्वक इंस्टॉलेशन होने के बाद स्क्रीन के ऊपरी भाग में मौजूद उबंटू मेन मेन्यू पर जाएं एप्लीकेशन पर क्लिक करें और साउंड एंड वीडियो का चुनाव करें यह कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को खोलेगा जहाँ आप GTK record my desktop application देख सकते हैं उस पर क्लिक करें यह GTK record my desktop application window को खोलेगा मेन एप्लीकेशन विंडो रिकॉर्डिंग के मूलभूत परिणामों को परिभाषित करने में मदद करेगा जबकि ट्रे आइकन आपके रिकॉर्डिंग का रन टाइम कंट्रोल संभालने का काम करता है रेड सर्कल जो कि रिकॉर्ड बटन को दर्शाता है सिस्टम ट्रे आइकन पर देख सकते हैं सिस्टम ट्रे आइकन के तीन states हैं रिकॉर्डिंग स्टॉप और pause record my desktop launch होने पर आइकन एक रिकॉर्ड साइन होगा जो है रेड सर्कल जब कोई रिकॉर्डिंग शुरू होती है आइकन स्क्वायर यानी स्टॉप साइन में परिवर्तित होता है आप देख सकते हैं के दो स्क्वेर मौजूद है इसकी वजह यह है कि मैं इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड माई डेस्कटॉप का उपयोग कर रही हूँ रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए हमें स्क्वेर आकृति पर राइट क्लिक करना होगा और आइकन पॉज साइन दो पतले समांतर और खड़े रेक्टेंगल में परिवर्तित होगा रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए पॉज साइन पर फिर से क्लिक करें रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए हमें स्क्वेर आकृति पर क्लिक करना होगा कोई भी पैरामीटर्स को सेट करने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगी red circle system tray icon पर राइट क्लिक करें यह आपको मेन एप्लीकेशन विंडो को दिखाने या छुपाने का ऑप्शन है जब आप एक रिकॉर्डिंग सेशन शुरू करोगे तब मेन विंडो डिफ़ॉल्ट रूप से अपने आप को छुपा लेगा मेन एप्लीकेशन विंडो को बताने के लिए इस ऑप्शन को चुन सकते हैं सिलेक्ट एरिया ऑन स्क्रीन यह एक तरीका है जितने एरिया को रिकॉर्ड करना है उसे बताने के लिए इस ऑप्शन को चुनने के बाद यह कर्सर को एक क्रॉस पेन के रूप में में बदल देगा जिससे स्क्रीन को जितना कैप्चर करना है उसकी मदद से कर सकते हैं स्क्रीन पर कैप्चर एरिया को देखें जो भी इस कैप्चर एरिया में है वो रिकॉर्ड होगा क्विट ऑप्शन से हम रिकॉर्ड में डेस्कटॉप से बाहर आते हैं ठीक मेन विंडो के बटन की तरह एप्लीकेशन विंडो पर फिर से आने के बाद हमें बाई ओर एक डिस्प्ले पैनल एक छोटे प्रीव्यू विंडो के साथ दिखाई देगा यह हमारे डेस्कटॉप का घटाया हुआ रूप है जो कि रिकॉर्डिंग एरिया का चुनाव करने में हमारी मदद करेगा इस पैनल के दाईं ओर हमें वीडियो तथा साउंड गुणवत्ता क्वालिटी को बढ़ाने या घटाने के लिए ऑप्शंस मिलेंगे डिफ़ॉल्ट रूप से दोनों